પવન કેવો છે સખત પવન છે પવન સખત ઠંડી સખત બસ હાલો હવે આપણે નળી થોડી પાથરવાની બાકી છે પાથરી આવીએ હાલો જૈષ્ણુ આમ આમ આમ બેટા આ કોણ રમતું હતું આમ આમ કા લઈ પછી ઓલી છે ના ના નથી નથી નથી ઘરે જોયા હું ઓલી હથોડું જઈએ મુંડો કાઢવાની હવે હાલો મુંડો કાઢવા ત્રણ ચાર ઝાડવાની અંદર મુંડા છે તારો ભેગો હાલો બેન જોવું પડે મુંડો કેમ કાઢીએ આપણે એ જોવાનું એવો પછી તારે મુંડો કાઢતા શીખી જવાનું સમજાવ મને વલ્લભ બાપાએ શીખવાડ્યું હું તને શીખવાડું મુંડો કાઢવાનું ઝાડવું આખે ઉકાઈ જાય તારા છોકરાઓને શીખવાડ્યું લાકડું છે ને આ લાકડું ખોઈદું હોય અને આખે આખું વટ વૃક્ષ ઝાડ હોય ને તો આ હૂકવી નાખે જીશું આખા આખું ઝાડમાં હૂકવી નાખ્યો જો આ અંદર હાલ તને બતાવું ક્યાં હોય મારે છે ને નમસ્કાર જો આ જોરિયા બરા જો આમાં છે આમાં જોરિયા એટલે ખોદવું પડશે એમાં એમાં બે વચ્ચે હોલમાં હોય ને એટલે કાઢવું મુશ્કેલ આમાં હોય છે ઉપર આ જોઈએ છે દાંતેડી જો આમ એ ઝાડવાનો રસ છે કે ઝાડવાનો નો હોય એનો હોય બે ની વચ્ચે છે ને એટલે થોડું શું થાય આગળ વહી જાવ વારો ઓછો વારો લઈ આવું મહેમુદાબેન ને ફોન કરી હું લઈ આવું ક્યાં પડ્યો છે વારો વારો આપણે ક્યાં લાવો ને ક્યાં દૂર છે લાવો હું લઈ આવું હું લઈ આવું આ દે તો અલે પકડ તમે ક્યાં મૂક્યો ઈ કાપી ઈ છે ને વારો તો ચેક ક્યાંક પાટે કે સોફે કે પાના મૂક્યા ને મેં ગાડી પાસે જઈશ ન્યાય કદાચ હોય છે પણ ઝડપથી આવી તો થાય નકરા ખોદાઈ ગયું ને એટલે એલર્ટ થઈ ગયો એટલે વહી જાહે હે કેવું વિચારે ઘર બનાવ્યું છે પણ આપણે એને મારીને કાઢવો પડે ખેડૂત છે ને બેટા આપણે આપણે આવું તો પાતક કરવું જ પડે આ પાતક તો ન કહેવાય આપણો ધંધો છે તારો એ કેમ ઘર બનાવે પર્યાવરણને બચાવવા છે ને કરવું પડે અને એ પર્યાવરણને ક્યાંક ફાયદો કરતો હોય ક્યાંક નુકસાન કરતો હોય પપ્પા આપણે ઈ ઈ ઝાડવામાં કેમ ઘર બનાવે એ આપણે એને ઝાડવામાં રહેવાનું હોય ઝાડવામાં બનાવે માટીમાં ઈ કેમ ના બનાવે માટીમાં ન બનાવે બધા દરેક જીવ હોય ને એનું અલગ અલગ હોય કોઈ ઝાડવાની ઉપર માળો બનાવે કોઈ ઝાડવાની અંદર હોલ પાડીને રહીએ ઝાડવાની બખોલ મારીએ ઘણા ઝાડવાને ખોદીને ખતોરીને ખાય તો સાપ કે મારે સાપ દરમાં દળ એટલે માટીમાં માટી હોય ને જમીન એમાં દર કરે એમાં રહેતો કીડી કીડી વૃક્ષમાં એરિયા અને માટીમાં દરમાં એરિયા આમાં એરિયા મકોડા મકોડા જ્યાં વૃક્ષ ઉપર છાલ હોય ને એમાં હાલે અને જમીન ઉપર એરિયા લાવ તો હા લાવ હા રે હે આવે હે મમ્મા કોણની જરૂર હતી જો તો ઓહો હું ગામ આવી ગયું જો ચાલુ રાખી ગયા જો આ વારા જે શું ચાલુ છે ને જો આ વારા સિવાય જો મને આવડે હે ઓ જો આવ્યો આવ્યો હા બરાબર લેજો જો આ જાળવાને હુકવી નાખ આવ્યો હા આવ્યો ને હા બરાબર બતાવું મરી ગયો ને પછી એમાં આવ્યો નકર નહીં ભાગીને થોડો ગયા પણ આ હે ને ફસાઈ ગયું એ તમે ઓલો માર્યું ને અંદર સમજાણું હવે આની ઉપાધિ નહીં નકર દવા નાખવી પડે બાપુજીની માસ્ટરી હતી આ મુંડો કાઢવાની આ બાપુજીએ શીખવાડેલું જય જીષ્ણુ મને દાદાએ શીખવાડ્યું કેમ કાઢોય નહીં હવે તું શીખી ગયો ને તારે હવે આમ જ કાઢવાના હા અને તારે પછી કોને શીખવાડવાનું મારા છોકરાઓને મારા છોકરા કોને શીખડાવે એના છોકરાઓને સમજણો આ પેઢી દર પેઢી આયેલું જ આવે છે સમજણો બેટા વારસામાં છે ને બેટા જેટલું જેટલું આપણે વારસામાં સંસ્કાર આપવાના કામ ધંધો આપવાનો જો આ બધું કેવું નીકળ્યું હજી એક મુદ્દો નથી ને જોઈ લઉં એનો કદાચ <laughs> ભાઈ નથી ને <laughs> ભાઈ હોય એકનો ભાઈ ઉપર રહેતો છે એક નીચે રહેતો હોય એક ઉપલા માળે રહેતો હોય એક આમ બધા એટલા માળે હોય કે આપણે અહીં જોઈ લઈએ નીકળ્યો છે ટ્રાય કરું છું બરોબર આપણે એની જળ હોય ને બેટા મૂળ હોય ને મૂળમાં આમાં જળમાં વહી જાય અને ફરતું અંદરથી ખાય કીડા સમજાણ આને કીડો જ કહેવાય એક બહુ વ્યવસ્થિત કાઢ્યો કહેવાય નકર આ ઝાડવું કાપવું પડે અહીંથી વચ્ચેથી તો ઇન્જરી થાય ઝાડવાને આ ઓપરેશન કર્યું કહેવાય આપણે કેમ માણસને કીડો કાઢવા કે કંઈક ઓપરેશન કરી એમાં ઓપરેશન જ થયું કહેવાય સમજાણું બેટું હા હાથમાં નથી આવતો પકડી લે હાથમાં કાઈ નો ના હું નહીં તમે પકડી હું પકડી લઉં એના કરતા હા ઈ પકડી શકે કેમ કે ઈ બહાદુર છે ને તું દૂર છે તું ઓછી દૂર છું એમ ને <laughs> અંદર દૂર છે બહાર દૂર છે બધા કે કે છોકરીને મગજમાં તાકાત હોય તો મગજ મગજની ઉપર કેમ હા મુંદો ન પકડી લે છોકરીઓની પાસે ગોગ લઈ જઈને તો એ વાત જ કરી રાખે અને બધી કે રમવાનું એટલે હું કરી રાખે ને એટલે પછી બધા બધાને કે એટલે હે ને પછી ઈ રહી આવે એટલે ઈ બધાય કાઈ કા તો એકલો નીકળો બીજો નથી આ વાંધો છે હાલો <laughs> હાલો આમરે જોઈ લીધો હાલો ઓલી બાજુ જો તમને આ છોલ નીકળેલો દેખાય ઉપલા મારે નથી હો એનું ભાઈ ઓલી બાજુ હા જો હા આ હા હવે આ ક્યાંથી આવ્યો છે ને જોવો પછી અહીંથી છે જો darin dekat tu. मम्मी लाकड़ा तोड़े है लाकड़ा बेटा हम आके ना बदल झाड़ बन नोड़े पास बदल મારે લેતો હશે ઓ વાળ્યો વાળ્યો વાળ્યો છે જોરજો હા મને એમ છે નાનો હતો બેટા ભાઈરો હા નાનો જ છે બધાય હા હજી જીવે છે આગળ કાઢું મરી મરી ગયો છે નહીં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે નાનો કેટલો નાનો હે કા હમ આ બચ્ચું લ્યું હતું જો આ બચ્ચું છે છે હમ બીજો કે હે બીજો નહીં અને આમ કરી નાખવાનું પછી છે ને બેટા અહીંયા જો શું કરવાનું ખબર અહીં સાફ કરી નાખવાનું પછી પાછા આવીએ ને જોઈ લેવાનું જો નવો સોલ દેખાય અહીંયા તો સમજવાનું કે અહીંયા પાછો હજી રહી ગયેલો ક્યાંક છે એમ હો ચાલો હા કેટલો બધો હે કેટલો બધો મુમના હે ને મુમના જો જો રિયા હા Oo <laughs> હવે છે ને જીસનું તમે એક કામ કરો જો અહીંયા અહીંયા રહ્યો બરાબર જો આ સોલ છે જો આ સોલ છે બરાબર આ સોલ આ લાકડાનો કાઢેલો અને કાઢી એમાં મૂમના છે તોય પીડો છે અહીંયા આંબાનું છે ને જે રિપેરિંગ કામ બહુ લાદુ માગી ગયા છે આમ કરે છે આમ મારે એક વખત હાથ ફેરવો છે તો જે શું કહેતો હતો ને જો અહીંયા આ કીડિયું છે ને બેટા જો આ ખોલો ને આમાં જો ક્યુડી જો જેટલું ખોદો ને એટલું ક્યુડી નીકળે આમાં આ આંબાને આ કોરી થાય ને બળતરા કરાવે આંબાને ખરેખર તો કીડિયું હોય ને એ મુંડો ન પડવો જોઈએ તો આમાં મુંડો પડ્યો છે કીડિયું મુંડાને હેરાન કરે ને હા કીડિયું મુંડાઓને બહુ હેરાન કરે મુમના બહુ જ છે આમાં નીકળી જ હોય છે એવું આમાં છે જો હા જળમાં ગયો છે જળમાં જો જો આમાં જો દેખે જો અહીંથી આવી ગયો વાળો લ્યો જીન હોય તો જો જો ને કાંઈ નહીં હવે નો નીકળે તો અરે પૂરું કરી નાખે કલમ આ ગયું છે આયા નીકળ્યા છે કદડો બધે ત્યાં નીકળો આ તાજો છે જો આ તાજો છે છે ને આ તાજો છોલ છે હા એટલે આટલામાં જ હોય એની ઉપર થઈ પણ ઉપર વયો જોઈ છે તો પણ હોય તાજે છોમ છે હો કરે બધું અને હા બરોબરનું મૂળ લીધું છે મૂળ લીધું છે ખાવાની સંભાવના પૂરેપૂરી એટલે આને છેલ્લે નો નીકળે ને તો જવા દેવી પડે દવા દવાને પોતા જ જવા દેવા પડે હાથમાં આવવો તો બહુ અઘરો છે આવી જા નીકળો હાથ થઈ ગયો તું અહીંયા ઊભો છો એક જ ચકા બોલે એટલે એટલે હોય હમ બરાબર હોતી હોય કદાચ હજી આમાંથી નીકળતો નથી ક્યાંયથી એટલે હવે મારે શું કરવું જોઈએ ખબર તને છેતી અવાજ કરમાં હવે આમાંથી મારે નીકળવું નહીં બધા બંધ લઈને આવે ને જો આ છે ને આમાંથી નીકળો નહીં તકલીફ બહુ ઊંડો આવી ગયો મૂળમાં આવી ગયો એટલે હું આ દવા લઈ આવ્યો છું બરાબર પોઈઝન આપવું જ પડે કોઈ છૂટકો નથી બેક્ટેરિયા મરે તો પણ કીડાને મારવા માટે આપણે જો હવે આમાં દવા નાખું છું થોડી ઢાંકણું ક્યાં આ દવા નાખું છું કઈ દવા છે આ નીમ તેલ છે હા થોડી દવા ધોવાનું થઈ ગયા ધોવાનું થઈ ગયા નીમ તેલ આ બે છે ને નીમ તેલ છે શું છે નીમ તેલ અને આ પણ એઝ આ ડિરેક્ટરી છે લીમડાનું તેલ છે પણ એ મુંડાને નવાણું ટકા મારી નાખે છે આવું કર્યું હવે એમાં કંઈ નાખવું નથી આપણે આપણે વહી જઈએ બહુ કામ કરાય કરાવ્યો ભાઈ ખેડૂત થઈ ગયો અસલ તો હે જો આમાં છે જો આ ઢગલાથી અહીં નીચે પીડ્યું છે દોઢથી કાંઈ હેલું કાઢી દો આમાં છે ને સોલ પેડો જો ત્રણ જગ્યાએ છે જો આમાં હેલો ગયો જો જ્યાં જ્યાં હેલો ગયો ને અહીંયા ગુણ નીકળ્યો અહીંયા હાલ હવે હું કાઢી લઉં મારે સૂકા સૂકા કાઢવો જોઈએ જીસનો જોયો આ સોલ બચ્ચું મરી આમ જો મરી ગયેલો નીકળો હેરો જ્યાં મરી ગયો આ મુંડો છે જોયો છે ને દેખાડો અહીંયા હતો મને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ તાજું છે ને ચશ્મા પહેરવા પડશે આવે છે હાલો હવે લગભગ આમાં નથી એ જ હતો આ છે ને બેટા વહી ગયેલો આમાં થયેલો વહી ગયો જે માણસને ઓપરેશન કરવું પડે ને એમ ઝાડને ઓપરેશન કરવું પડે આવા કીડા કરી જાય ને માણસની ચામડી હળે ને એમ આય હળે જો આમાં જીણા જીણા હતા જો આમ જો બચ્ચા જોયા બતાવો દેખાય છે ને અણી ઉપર હા કરવું પડે ને સૂર્યપ્રકાશ આવે ને હા સરસ થઈ જાય ઝાડને વાગે નહીં વાગે તો ખરું પણ એને આપણે સારું કરી દઈએ ને આપણે ઓપરેશન કરાવીએ ને હા આપણે નથી ચામડું ખોલતા હા એવું હોય બસ સારું થઈ ગયું ઓપરેશન અને બહુ આપણે વૃક્ષને દુઃખ થાય એટલું બધું આપણે ફોલવું નથી નથી હલો જાય આ જૂનો છે નથી વહી ગયું છે નથી આપણે કાઢી આખી દાળને છે ને આ દાળને પતાવી જાય અને એ દાળ પછી ખુકાય એટલે એનાથી પછી નીચે હાયલો જાય પછી આખું ઝાડવું ખુકાઈ જાય અહીંયા થોડો ફૂલ પીડો છે પછી આ છોડ હવે એ નીચેથી નું હોય નીચે આવી આવો ઢગલો પડે ને આ સોલ છે લાકડાનો સોલ અને એ જીવડા એ કરેલો છે હવે આની ઉપર આમ હાઈલો એમ સીધો સીધો જો અહીંયા આમ જોવાનું ક્યાં અહીંયા જો અહીંયા છે બરાબર આવી આ બાજુ અહીંથી કાઢું છું આગળ મુંડો આ બાજુ છે છેલ્લા કોણ ફોડેલું હા સુકાઈ ગયું જોર નજીકમાંથી જોરિયો ભૈરો હા નીકળો છે ને હા બતાવી દો આ મયડો નથી હો પપ્પા મયડો નથી સહેલાઈથી નીકળી ગયો ઉપર હોય ને હજી એક છે નહીં કોઈ જોઈ લે એક બે નીકળે બાકી તો એક જ હોય જાડવું જો કેટલું ખાઈ ગયું બતાવે આ બાજુ આવીને બતાવી દો અંદરથી અંદર ને અંદર હાયલો જાય ઉપર એમ એમને ચામડું હોય અંદર હાલ્યો જાય આ ચામડું આ ખાતો જાય સમજાણું જો સમજાણું જો અહીં અંદર હાલ્યો ગયો છે ને અંદર હાલ્યો ગયો માથે ચામડી સુકાઈ ગયું હોય છે બોર્ડર આવી ગઈ આ ઢગલો એનો હતો જો નીચે હવે આને છે ને આમ ખેંચી લેવાનો હવે જો પડે પાછું તો સમજવાનું કે બીજો મુંડો અહીંયા છે તો એની શોધ આપણે કરવાની એમ તો અહીં લગી ગયો જો હા સાપ મમ્મી હાથ કર્યો જમવા બોલાવે અહીં લગી ગયો જેસને અહીં લગી ગયો લાસ્ટ ટાઈમ સુધી ગયો બહાર સુધી ગયો બીજે જ્યાં સુધી નથી ગયો ને બીજે ક્યાંય સુધી નથી ગયો હાલો મૂળ આવ્યો હાલો જુનાગઢ જઈએ છીએ હવે બધા શાકભાજીમાં ફળ જાજુ છે આ મૂળા છે આ શું છે ખબર તને પાલક છે પાલક આ મૂળા છે આ પાલક છે છે નાના નાના પણ તીખા ઓરિજિનલ દેશી મૂળા છે ઓરિજિનલ દેશી મૂળા છે ચાલો આટલા ઘણું મિત્રો રવિવારની સાંજ આવી ગઈ છે જુનાગઢ જવાનો ટાઈમ આવી ગયો શનિ રવિ કામ એટલા બધા ખેતીના કામ હોય છે સોમથી શુક્રવાર કોલેજના કામ અને શનિવાર કોલેજ પતાવી ને લગભગ બપોર પછી અમે બધા જ ક્યાંક નીકળી જઈએ અને મોટે ભાગે અમારા ફામે આવીએ અહીંયા અને ફામે પણ કામ એટલા બધા હોય છે વિષ્ણુમાં ભીનું છું આ બાજુ આ કામમાં એટલા બધા હોય છે ને કે ગમે એટલી ગમે એટલા કામ કરીએ તોય કામ રહી જ જાય આવતી વખતે શુક્ર શનિ અને રવિ ત્રણ દિવસ આવવાની ઈચ્છા છે અને જાજાથી મજૂર કરી લેવા છે કેટલાક પેન્ડિંગ કામ છે ખેતીના એ પૂરા કરવા છે અહીંયા આવીએ ને ત્યારે એમ લાગે કે અહીંયા કામ જ છે નકરા અને જુનાગઢ જઈએ અને એ માહોલમાં વહી જઈએ એટલે પછી ભૂલાઈ જાય બધું બધા કામ અને ઘણી વખત તો ખેતીવાડીને નુકસાન પણ થઈ જાય કેટલીક વસ્તુ આપણને હોય કે આ પાવ પાણી પાવાનું છે ગોળ કરવાનું છે અમુક આજે જ મેં લીંબુડીના તેલ જોયા કે હું લઈ આવ્યો હતો છાંટવા માટે કે મોર આવે ત્યારે છાંટવાનું હતું એ જાડી તો એ છટાણું નથી પેડ્યું રહ્યું અને મોરની સિઝન વહી ગઈ મોરમાં અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે મિત્રો કે મોર આવી ગયો છે પચાસ ટકા મોર આવી ગયો છે આમ તો લગભગ બધાને સો ટકા આવી ગયો છે પણ મારે પચાસ ટકા મોરાયો છે અને પચાસ ટકા અત્યારે આવવાની તૈયારી અથવા આવી ગયો છે હું બતાવું છું મોટે ભાગે જો કલટાર પાયેલા જે બગીચાઓ છે ને એ ફૂટી ગયા છે આ આવી રીતનો મોર આવી ગયો છે પણ જે આસ્તરું હતું ને એ બધું જ લગભગ સુકાઈ ગયું છે અથવા તો થોડું ઘણું લીલું છે આવું હજુ આપણે તો સારી પરિસ્થિતિ છે આ બાકી હા આ એ ખાખડી છે જો આ રીતની આ ક્યાંક આવી રીતની ખાખડી થઈ ગઈ છે પણ પાસ્તરું બધું રહેવાની શક્યતા છે અને આપણે પાસ્તરું બહુ જાજુ છે માનો કે આ બધા જે ડોકા છે આ બધા પાસ્તરા ડોકા છે આવ્યા નથી એ અત્યારે ફૂટવાની તૈયારીમાં ફૂટ્યા હોય એવા મોટા ભાગનું એવું છે અને એ રહેશે એની પાછળનું કારણ શું છે કે અત્યારે ઠંડીનો માહોલ હાલે છે આજે બાવીસમી તારીખ છે બાવીસમી ફેબ્રુઆરી સોરી બાવીસમી જાન્યુઆરી એટલે ઠંડીનો બહુ મોટો માહોલ વહી ગયો છે હજુ આ છે ને આ બધું આમાં બાજરિયું છે આ બાજરિયું આ થઈ જવાની શક્યતાઓ છે જ નો ડાઉટ અને એકદમ આ વહેલું હતું એવું નથી થોડુંક પાસ્તરું હતું મારે એટલે આમાં હજુ મગ્યો ક્યાંક ક્યાંક દેખાય છે આ રીતનો પણ આનાથી એક સ્ટેપ આગળ હતો એ તો બિલકુલ હુકાઈ ગયો એકદમ એમ અગરબત્તીયું કહેવાય ને એવું થઈ ગયું છે સૂકો અને એમાં બહુ નુકસાની છે આ બીજું રહી ગયું છે અને મારે હજુ મોટાભાગનું ત્રીજું બાકી છે એમાં ફૂટવાની તૈયારીને ફૂટી રહ્યું છે એ કેરી એટલા માટે રહી જાય કે ઠંડીના માહોલની અંદર આ મગ્યો બગ્યો બધું બળી જાય છે ઠંડી બે દિવસ ઠંડી આવે સાત આઠ ડિગ્રી જેવું તાપમાન થઈ જાય એટલે એક રાતની અંદર એ નુકસાની બહુ આ બગીચાના ગીર વિસ્તારની અંદર કરોડો રૂપિયાની નુકસાની થઈ જાય એક દિવસમાં ઠંડી એટલું નુકસાન કરી જાય તો આવા તો લગભગ આઠ દસ ભયંકર ઠંડીના દિવસો આવ્યા છે અને જે બાકી છે ને એ બધું આ રીતનું ફૂટે છે અત્યારે જો આ આ ફૂટે છે આ ફૂટી જશે ને તો એની અંદર બધી મોર બંધાવવાની પૂરી શક્યતાઓ છે લગભગ ડોકાઓની અંદર બધું આવું છે ક્યાંકનું ક્યાંક દેખાય છે બધું એટલે એ ફેબ્રુઆરીમાં આવશે ને ફેબ્રુઆરીમાં લગભગ ઠંડીનો રાઉન્ડ વહી ગયા હોય અને આવરણની અંદર મહિનો દોઢ મહિનાનો જે તફાવત હોય ને એ કેરી છેલ્લે ખાલી દસ આઠ દસ પાંચ દિવસનો ફરક રહે છે આ આઠ દસ દિવસ વહેલી કેરી નીકળે અને ઓલી આઠ દસ દિવસ મોડી આવે પણ તંદુરસ્ત કેરી હોય છે જે અત્યારે ફેબ્રુઆરીમાં આવશે અથવા તો જાન્યુઆરીના એન્ડમાં આવશે આ જે ડોકા અટાણે આવી રહ્યા છે જો આ બધા ડોકાઓ આ બધા ડોકાઓ જે ફૂટી રહ્યા છે આ બહુ તંદુરસ્ત મોર આવશે થશે લગભગ આની અંદર બધાની અંદર આવા ડોકાઓ દેખાય છે આ બધું બહુ તંદુરસ્ત રીતનું ફૂટ છે એની અંદર કેરી સારી આવશે આ બધા ડોકાઓ આ જે ફૂટી ગયા છે એનું કાંઈ બહુ શક્યતાઓ નહીં રે ખરું ન પણ રે અને હું આવ્યો તો શનિવારે અહીંયા આવ્યો તો શનિવારે ખૂબ ઘણા બધા કામ કેરા કરેલા છે અને હવે પછી આજે હું પાછો જતો રહીશ અને કેટલા બધા કામ છે માનો કે આ પાણા નાખેલા છે આ બધા પાણાનો ફરતો વંડો કરવાનો છે એની ઉપર જાળી બાંધવાની છે ખેતર એકદમ આખે આખું પેક કરી લેવાનું છે ધીમે ધીમે બધા કામ થતા હોય મને મારો અંદાજ છે કે એપ્રિલ મે મહિનાનું વેકેશન આવે ત્યાં સુધીમાં વંડો કરી લઉં એની ઉપર જારી બાંધી બાંધી લઉં પલંગથી મારે પાઇપ લેવા જવાના છે એના એંગલ લેવા જવાના છે એ બધું કરી લઉં પ્લસ મકાનમાં પણ લાદીનું કામ બાકી છે બારી બારણાઓનું કામ બાકી છે ફર્નિચરનું કામ બાકી છે આટલું ખેતરનું ખેતરના મકાનનું થોડુંક કામ બાકી છે પછી બહુ કંઈ ઉપાધિ નથી રહેતી ત્યાર પછી એક વિચાર્યું છે મેં કે બગીચામાં મેં થોડા કેળા વાવ્યા હતા થોડાક એક લગભગ કહેવાય ને કે પચીસ ત્રીસ કેળું આવી હતી એની અંદર એટલા બધા સરસ કેળા થયા અને વર્ષો પહેલાં અહીંયા મારા બાપુજીએ થોડા કેળા વાવ્યા હતા એકાદ વીઘાના એટલે આ ખેતરમાં કેળા બહુ સરસ થાય છે એક લૂમ હતી અઢીસો ત્રણસો કેળાની લૂમ મેં હતી પાકેલી અને બહુ મોટા કેળા થાય એટલે મારી એવી ઈચ્છા છે ને બગીચામાં કેળા થાય છે આ કેળું મેં જોયું બગીચામાં જ હતી તો આમાં વચ્ચોવચ કેળા વાવવાની ઈચ્છા છે અથવા આવતી વર્ષે હળદર વાવવું ને કાં કેળા વાવવું બગીચાનો પાક કહેવાય તો સારું રહે કારણ કે બગીચાની અંદર બહુ હવે ખાય તો થાય આ વર્ષે તો બહુ સારું છે રોગ નથી ઠંડી બહુ પડી પણ છતાંય જે મધ્યાના નાવા રોગો એ નથી એટલે આ વર્ષે બહુ સારું રહેશે ચાલો મિત્રો હવે અમે જુનાગઢ જઈએ છીએ સાંજ પડવા આવી છે કામ ખૂબ કર્યા મુંડા કાઢ્યા આજે અને હા જઈતી આવો આવો આવો બેટા તૈયાર નાહી લીધા બેટા હાલો હવે જવું ને તો બધાને આવજો એમ કહી દો અમે હવે જુનાગઢ જઈએ છીએ પાછા આવતા શનિ રવિએ વિડીયો મૂકશું આવું બધું ઘણું બતાવવાની તો ખૂબ ઈચ્છા થાય અને પણ ટાઈમ ન હોય છતાંય હાલતા ચાલતા હું કરું છું વાહ ગાજર ગાજર રૂપિયા ઉપાડી આવી જરા વેરી ગુડ ચલો ગાડીમાં બધું સમાઈ ગયું નખાઈ ગયું મૂકવા માંડો હાલો છે કોઈ તે ધૂણો ચોવીસ કલાક ચાલુ રાખવો પડે એવી ઠંડી છે અત્યારે અને હજુ પચીસ તારીખે ચોવીસ પચીસ છવ્વીસની આગાહી છે હાલો રેડી હાલો હાલો હાલો હાલો બધું મુકાઈ ગયું બધું બેસી જાઓ ગાડીમાં જઈશું ડેકીમાં લેવું નહીં નહીં નહીં સિંગ લઈ લ્યો અંદર ક્યાં છે અંદર લઈને બેસો તારો દડો જો વાંપીડો બગીચો પાવાનો ચાલુ કરી દીધો છે આમ તો ખાખડી થઈ જાય ને પછી પાતા હોઈએ છીએ એટલે રોગ ન આવે પણ હવે પાણીની જરૂર લાગે ને ગરમી ઠંડી બહુ છે એટલે હવે પાઈએ તો થોડો ગરમાળો પાણીના કારણે ગરમાળો પણ જે છે એટલે ચાલુ કરી દીધું છે આ ઓલું શટર બરાબરનું પેક કરો ખાઈ જાય હું તમને દેહે નહીં વિશ્વ કઈ બહુ તમારું ધ્યાન નથી રાખતી કઈ અહીંયા વિશ્વ આવી તમારે લેતી આવે કઈ હું લેતી આવે ચોકલેટ તો એ તો અમુક ના માંદ તમે માંદા પડો ને એટલે લઈ આવે હે કેમ નથી લાગતી ઠંડી કે આ ટોપી પહેરાવી દેવાય જઈશ તને તને હોટી ભાઈ તું <laughs> દીકરો છો મારો દીકરો ઠંડી નથી લાગતી બેટા બહુ ઠંડી વળી ગઈ હવે જઈએ આપણે ઠાર ઠાર બસ હવે જુનાગઢ જો નીકળ્યા છીએ વચ્ચે એક સરસ મેદાન ને લોકેશનવાળી જગ્યા ઉપર મેં બોર ખાવા માટે છોકરાઓને રોક્યા હતા ઠંડી ખૂબ છે અને રસ્તામાં ગાડી રોકીને આવી રીતના અમે સૂર્ય હાથમે છે અને જૂનાગઢ જઈએ છીએ શનિ રવિ બહુ મજા આવી આજે બાવીસ તારીખ કાલથી રાબેતા મુજબ फिर वही रफ्तार आगे से चली आती है पीछे लौटा दी जाती है આવજો મિત્રો